おはようございますフォルトですこんにちは塩田ですいや串カツうまかったっすねいや最高でしたねマジでやばいぐらい食いすぎたよね、うん、ちょっとねあのその様子は塩田の方のチャンネルでも出そうかなと思ってるのでそうですね今日は前回のおさらいで、はい、前回までは腹式呼吸、うん、足をちょっと軸足を置いて、うん、胸を張って、で四秒で息を吐いてで今で吸って吸って息を吐くその練習をした後に 次はハミングをちょっと教えてもらいますよね、うん、でポイントとしてはベロが上顎に軽く触れるような感じでソフトタッチで、であとうーんのその音音程を取る時の上の音の時は眉毛をちょっと上に動かして取ると取りやすいってことでかなり音が変わったかなと思うのでついに素晴らしい全部分かっておらっしゃる頭だけはすごくね分かってるんですけどねなかなか顔と体が さすが教育いやいやいややめてくださいよ先生 <laughs> てなわけで今日先生発声をそうですね行っていきましょう発声いきましょうはいまあ私がよくやる発声なんですけど先生の塩炭発声そうですまずハミングしてはいで私が次にやるやつは私がよくやる発声は、はい、よくこれやるじゃないですかこれに、はい マイマイマイマイマイ。それは舞ちゃんが友達だからですかそういうことじゃないですよ。 <laughs> これが効果的だからやるんですさすがです、先生。はい。で、なぜマイかというと、まあ、ああってするの結構難しいんですよ。難しいですよね、先生。難しいんですよ、あの母音は。はい。だから、だから、死んで、まっていうこの、まっていうま発音と、いまっていう、こう、いっ まあいいってこうくるんってなんかなるじゃないですかまあいいそうそうですねまあいいそれをお味噌みのに合わせてやっていくんですまいまあいまあいまいまいそうそうそうそうそうあんま顔動かないでてくださいねはいすいません <laughs> ちょっと調子乗りましたでもイメージはいいですよちょっとやってみてください三。はいまあいまあいまあいまいまい としては、はい、まあやり方としては、はい、まあいっていう「あ」から「い」の母音を滑らかにつなげていくっていう。まいまいまいまいまいおおキレキレキレキレじゃねえなキレキレじゃねえな <laughs> まいまいまいまい ってなっちゃってるので「まーい」なんかこう「まーい」「い」で収めないで「まーいまーい」いからあ、ま「ま」に行く時もちょっとエネルギー持ってやってみてください。待ってもう一回言ってください。い、からまに行くときも。そうエネルギー持ってください。まいまいまいまいまい。まいまいまいまいまい。いまいまい。 今今うん、そのそこを滑らかにマイマイマイマイマイマイマイそんなイメージですはい先生、うん、間違ってはいない間違ってはいないマイマイマイマイマイ、うん、これがね練習するともっと滑らかにできるようになりますのではい先生、うん、練習やっていきます、この発声練習とと とはあとはってやつ5度のああまあこれはああであります、はい、この五度はああこれ今ちょっとポジション変わっちゃいましたねそうそうなんですです、ね、そこが難しいところなんですこれのこれをどういかに滑らかにこういって戻ってくるかっていうちょっとどんな感じでかいただいてもいいですかおおすげえすげえすげえ ジションが違くなっちゃうんでそこをどうこの滑らかにする、ね、滑らかにそうおなんかちょっと違いますよねうんちょっと違うあーあーの時にちょっとクイッとクイッとお腹が、うん、あーあーあ戻ってきても気を抜かないって感じでああ そのイメージ。大丈夫か。あ、ああ、ああ、ああ、こ難しいですね。ああ、ここからポジション移動しないと。 なポジション移動せずにコツみたいなのありますかえっ、とねこれをちょっと頭の中でちょっとああなんだろうな違うまたこれを違う発声で鍛えるまたまたそれも違う発声で鍛えるんですよはい先生、うん、じゃあこれはいいとして次の発声次の発声はいじゃあえっと次の発声はえっと やっていきます。やってみますよ。みなおあ。みなおあ。そうそうそうそう。これもねちょっとハミングのあれと似てるんですけど、はい、ここら辺であの母音をうまく処理する意外と難しいんですよ、ね、あの音程がね取るの、はい、だからねこれはね結構練習を重ね 細かい曲を歌えるようになるために結構大事な練習で細かい音符のあの転がす正確な曲これもいわゆるピアノでいうハノみたいな感じですか、まあそうそうそうみみなおだいぶ上がっちゃいますよね上がっちゃいます、ね、結構難しいですよじゃあいきます3はいみなおなんかつなげる るのも大事なんですけど音程うん「ミラオは」なんかこう段階をちょっとイメージして、はい、特に下りはあの外れやすいので、はい、意識してみてください。はい、3はいミナオは、まあ、音程は最初はちょっと低いですけど、はい、ミもう一回やってみます。3はいミ なおでどんどん上がっていくそうそう、いいなおいいななんかちょっとやっぱりこのドレミファソの音に向かってこうクレッシェンドして収めるみなおだいぶ下向いてくるので気をつけてくださいねそれは気をつけて、ください、はい じゃあもう一回やってみます。戻ってきます。三、はい。 みーなうん、いい感じですかうんまあそんな感じでこれちょっと普段毎日のように練習して、うんやると確実にうまくなるので確実にうん確実です確実ですねこれは、これは私これやってうまくなったようなマジっすかいつ頃やってたんですかあのー、芸大の授業でこれを必ず、はい、あの合唱の授業でやるんですよ、マジっすかそれほど大事なんですね まあや、ってることだから私もこれでちょっとああなんかわかるなってイメージ掴んできてはいはいはいそれ慣れてきてそうぜひこれを練習してみてくださいわかりましたあともう一個あるうんあともう一個だけあともう一個ついにプラスですえっとね母音をまたつなげる練習なんですけどはい母音を ちょっとちょっと効果かけた方がいいかもああうんああこれのポイントとしては、ああなんかあのこの発声練習のポイントはポジションを母イごとに変えないでどう滑らかにつなぐかっていうのがあのこの練習の意味なんですけどなのであのあああえいおう結構、はい、 違うじゃないですか。違いますね。だから、それをね。つなげるそう、つなげるために、とりあえず、口角上げて、あー、あーって言ってみると、えの母音も、これだと、えーってなるから、口角上げてると、えーってなって発音できる。あー、えー、よー。で、大事なのが、おとうなんですよ。はい。うが大事そう日本の発音にならないように日本語の発音にならないようにやらないといけなくて、 おはまあ普通におでうがううじゃなくてうううなお上のうですそうそうそうなんか深いう深いう、うん、ちょ先生お願いしますもう一回聞かせてくださいあえいおあ全然違いますねうん <laughs> あえいおちょっとおでしたね今 <laughs> すいません僕いきます もう一回やってください姿勢姿勢姿勢姿勢忘れないであいようんうんなんかそんな感じなんかだいぶ滑らかですマジですかうんありがとうございます素晴らしい先生ありがとうございます、うん、この練習をまた半音ずつ上げていくんですよあーえーあーあーその ここら辺今使ってますよねはい先生使ってますそれがね大事なんですよあえいようんん、うあえいようでね気をつけることは「い」いがちょっとね、はい、音色変わっちゃうんですよあえいが「うん。い」いがだからこれもね日本語の発音にならないように深深いイメージではい先生あえいいいいじゃなくて「い」いじゃなくて「いい」 いいじゃなくて、えー、そうそうそうそうそうちょっとも先生近くにお願いしてもいいですかいいじゃなくていいじゃなくていいああはいはいはいえー、じゃあもう一回やろうかじゃあこの音であああえいよえいってこうくいってこう意味ージになるあああえいあえいええいうんそうそうそう おおいい感じいい感じマジですか、うん、これを毎日自分のように練習してそうそう、今の一通りのやつを練習してからコンコーネとかやるといいまだまだ僕にはそこのなんか例えば歌詞とかは早いですねうんまあどっちにやってもいいけど、はい、これができてないとわかりましたこれをメインでやった方がいいですね、ねうん、歌の練習時間ってどのくらいやったらいいんですかなんか結構そんな長くしない方がいいですやっぱそうなんですか疲れるし、うん、うん 私も秒で終わります。秒で終わるんですか <laughs> 秒で終わるんですか秒で終わります。あのー、芸能の時も。うん。てか、短い練習をちょいちょいってやるあそれが一番集中できて効率もいいですうんいいですね、先生。ありがとうございました。こんな感じで。じゃあ先生、次会う時までね、頑張ってきますので、またこれができたらお願いしまっちゃう。はい。ぜひぜひ、塩田先生のチャンネル、たくさんメイクだったり、 食べ物だったり、まあ、歌だったりさまざまなことを塩田の人生を晒してるって感じで晒してるって言い方をしません、ね、晒してるんですよ僕は今人生を全部晒してます <laughs> そんな感じで今日は終わりたいなと思うので、うん、ぜひぜひ塩田のチェックチェックしてみてくださいお願いしますそれではグッバイバイバイチャンネル登録してねゴリマッチョマッチョマッチョマッチョマッスルマッスルボーイマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ